quarto ano, achamos que seria muito bom se entregasse o poço de petróleo aos cuidados da Companhia Energética Local. Sr. <coughs> Barnes, ah. é muita ingenuidade sua achar que eu iria me deixar enganado pelo mais proeminente homem de 104 anos dessa cidade fazendo-se passar por meu aluno. Eu quero esse poço de petróleo. Eu tenho que conservar meu monopólio. Sou proprietário da Companhia de Luz e das barragens e do hotel da avenida. É um vulgueiro e seu é monopólio é patético. O poço de petróleo da escola não está à venda, especialmente para o vou ter que brigar com você. Eu preciso desse petróleo. Ah, ah, ah, Smithers, me ajude a